a floresta sobre a qual falamos lá no TT número 585. Ele preferia a noite ao invés do dia. Daí vinha o seu apelido de Elfo Escuro. Elfos Escuros. Na língua de Aman, todos os elfos que não cruzaram o Grande Mar eram elfos escuros, Moriquendi, e o termo às vezes é usado dessa maneira. Quando Karanthir chamou Thingol de Elfo Escuro, a intenção era lhe causar opróbrio, especialmente porque Thingol havia estado em Aman, e não era contado entre os Moriquendi. Mas, no período do exílio dos Noldor, o termo era usado a miúde para designar os Elfos da Terra-média que não eram Noldor e nem Sindar, sendo, portanto, praticamente o mesmo que Avari. Diferente, por outro lado, é o título de Elfo Escuro atribuído ao elfo Sindarin Eol. Mas na página 194, Turgon sem dúvida quis dizer que Eol era um dos Moriquendi. O significado do nome Eol é desconhecido, bem como a que língua pertence. A palavra não é Quenya, o Alto Élfico, e nem Sindarin, o Élfico Cinzento. Tolkien chegou a notar que era outro nome retirado da primitiva Queda de Gondolin, sem significado na época e agora, e acrescentou que não é realmente absolutamente necessário que nomes sejam significantes. Eol era um dos Teleri, e talvez possuísse algum sangue real, pois é dito que ele era aparentado de Thingol Manto Gris, rei de Doriath, fazendo parte de seu clã ficou inquieto e enfadado em Doriath, e quando Melian ergueu seu cinturão à volta de Region, Eolo saiu para Nan-Elmoth, que ficava fora do cinturão. Vivia em sombra profunda, e preferia a noite e o crepúsculo sob as estrelas. Evitava os Noldor, pois os considerava culpados pelo retorno de Morgoth, o que perturbara a quietude de Beleriand. Eol desenvolveu um gosto pelos anãos mais do que qualquer outro elfo de antigamente, e a partir deles ficava sabendo de muito que se passava nos reinos élficos. Como eu disse no vídeo sobre Nan Elmoth, uma das estradas que os Nalgrim usavam para ir das Montanhas Azuis a Beleriand Leste passava perto de Nan Elmoth. Ali, Eol os encontrava e sua amizade cresceu a tal ponto que ele chegou a ser hóspede das mansões de Nogrod e Belegost. Lá no coração de Ered Luin, Eol aprendeu muito sobre o trabalho em metais e ficou extremamente engenhoso. Inventou um metal chamado Galvorn, tão duro quanto o aço dos anãos, mas maleável ao ponto de ficar bem fino e manejável, mas ainda assim resistente o Galvorn era negro e lustroso como Azeviche, e Eolo se vestia com ele sempre que viajava. Entre as maiores obras de Eolo estavam as duas espadas feitas a partir do ferro de um meteorito, Anglachel e Anguirel. Anglachel ele deu a Thingol como um relutante pagamento por morar em Nan-Elmoth. Ela mais tarde se tornaria Gurthang, a espada carregada por Beleg e depois Turin Turambar. Para saber tudo sobre essas espadas, confira o TT 177. Apesar de ser encurvado devido ao ofício de ferreiro, Eol tinha grande estatura, nobre, embora sombrio de rosto, e com olhos que podiam ver fundo em sombras e lugares escuros. A casa de Eol ficava perto do pequeno lago Gladuyal. Lá ficava sua forja, seus salões obscuros, e ele tinha serviçais tão silenciosos e cheios de segredo como seu mestre. No início do quarto século da Primeira Era, Eol viu Arzel, a irmã de Turgon, o rei de Gondolin, perto das fronteiras de Nan-Elmoth. Ela era muito bela e ele a desejou. Aredel se separou de seus companheiros, e Eolo usou seus encantamentos para atraí-la para as profundezas da floresta. Incapaz de encontrar uma saída, ela veio até perto de sua casa, cansada de vagar. Eol apareceu e a acolheu. Ela entrou em sua casa de boa vontade e ficou. Eles se casaram em 320 da Primeira Era, e ela lhe deu um filho. A mãe deu à criança o nome de Lomian, mas seu pai deu-lhe o nome de Maiglin. Ele terá um vídeo próprio no TT aqui no futuro. Não se diz que Arethel estivesse de todo indesejosa, nem que sua vida em Nan-Elmoth lhe fosse odiosa por muitos anos, pois, embora por ordem de Eol devesse evitar a luz do sol, os dois vagavam ao longe juntos sob as estrelas ou à luz da lua crescente ou podia passear sozinha como desejasse, salvo que Eol a proibiu de buscar os filhos de Fëanor ou quaisquer outros dos Noldor. No verão do ano de 400 da Primeira Era, Eol viajou para as Montanhas Azuis para um banquete de solstício de verão com os anãos de Nogrod, e voltou para casa ao descobrir que sua esposa e filho haviam partido dois dias antes. Montado num cavalo, ele deu início à busca. Ao longo do caminho, ele foi surpreendido e levado por Curufin. O filho de Fëanor insultou Eolo e expressou seu desejo de matá-lo. No entanto, Curufin não cometeu essa ação, pois era contra as leis dos Eldar. Em vez disso, ele aconselhou Eol a voltar para casa, prevendo que sua aventura terminaria em morte. Eol não deu ouvidos a ele, e finalmente avistou sua esposa e filho no Val de Brithiar. Percebendo que Arthel estava voltando para Gondolin com seu filho, Eol os seguiu. Ele encontrou seu caminho para o Rio Seco, e o caminho secreto o levou aos portões de Gondolin. Lá ele foi capturado e levado para o rei. Senhor! gritou ele a guarda fez cativo alguém que chegou às escondidas ao Portão Escuro. Eol é o nome que dá a si mesmo, e ele é um elfo alto, moreno e sombrio, da gente dos Sindar. Afirma, porém, que a Senhora Arda é sua esposa e exige ser trazido diante de vós. Sua ira é grande, e é difícil refreá-lo, mas não o matamos, como exige vossa lei. Turgon, a princípio, deu as boas-vindas a Eolo como um parente, mas, segundo a lei do rei, aquele que havia encontrado o caminho para a Cidade Oculta não tinha permissão para sair. Eolo se recusou a reconhecer a lei ou o direito dos Noldor de abarcar reinos ou pôr fronteiras, e reivindicou a terra como Teleri. Ele culpou os Noldor por levarem a guerra a uma terra pacífica. Turgon respondeu que, pelas espadas dos Noldor apenas, tuas matas sem sol são defendidas. Tua liberdade de vagar selvagem ali, tu deves à minha gente. E se não fosse por eles, há muito já estarias labutando em servidão nas fossas de Angband. Eol teve uma escolha, permanecer em Gondolin ou morrer. A mesma escolha foi deixada para seu filho, que optou por ficar. Enfurecido com a humilhação e a perda de sua liberdade, Eol escolheu a morte para si e para seu filho, e atirou um dardo que havia escondido sob sua capa em Maeglin. Arzel parou na frente de seu filho e ela foi atingida no ombro. O ferimento foi tratado e parecia pequeno, e Arzel e Idril clamaram a Turgon por misericórdia. Mas ninguém sabia que a ponta do dardo fora envenenada, até que fosse tarde demais e Arzel morreu. Assim, quando Eol veio diante de Turgon, ele não encontrou misericórdia e foi lançado do penhasco de Carágduro para a morte. Antes de ser arremessado, ele amaldiçoou seu filho a compartilhar o mesmo destino.